концерт після виснажливого конкурсу у Києві нагородили переможців третього міжнародного фестивалю класичного танцю Гран-прі Київ 2017 Конкурс, конкурс растет, весь мир нашим конкурсом интересуется. Я это делаю, чтобы именно в Киеве была, что Киев был балетным центром мира. Цього разу в конкурсі взяли участь 56 дітей з 10 країн світу від 15 до 18 років. Масаакі Гото приїхав з Японії, виступив добре, і за це йому дали можливість навчатися у Норвегії. Змагатися було складно. В інших конкурсантів був високий рівень, але тепер, завдяки конкурсу, мій рівень теж став трохи вищий. А Мы гордимся тем, что уже в третий год наши девушки и юноши становятся самыми лучшими в балетных постановках. І справді серед 10 призерів п'ятеро українців. Гран-прі дісталося вихованиці Київського хореографічного училища Олександрі Панченко. Перемогу їй принесла варіація Медори з балету Корсар. Конкуренты были очень сильные, особенно иностранцы. Они просто, ну, мы на них смотрим, восхищаемся. Переможці минулих конкурсів уже працюють у Німеччині, Голландії, Франції та грають спектаклі у Національній опері України. можно найти хороших мальчиков и девочек, дарования, которые действительно будут украшением сцен. А поки на призерів чекає навчання у престижних балетних школах по всьому світу.